Arkadaşlar kanalıma gönlüme hoş geldiniz. Tekrardan şuradayız. Sesle yayıyoruz. Sese bak bomboş. Aslanla uyumuş. üst tarafa çıktı. Ay. Evet. Arkadaşlar ne düşünüyorsunuz? Karanlıkta bir şey var. Onu görelim diye. Şurada bir şey yapmışlar. 去要换去需州一查 почки. there you mü? podcast. eskiden yaşanmış ve e, hala yaşanmış olacak yere cepler yapmışlar. Ceplerin içine baktık yok bir şey. So.